手加減とかそういうの期待しないでね一体何なのこの子は The Wheel of Fate is turning Rebel 1 Action! let's go! 術最大